Minsan ang pag-ibig mo Dati ay nadarama Sa puso mo'y naglaho na Kahit nakasama ka Para kang nag-iisa Iba't mayroon ka na nga iba Pilit mang isipin na Ito'y mahal mo pa Ito'y hindi ko magawa Huwag mo nang itago pa Kung sadyang ayaw na Sana na makita ka Di man tayong dalawa Kahit di minamahal